दे हाँ। छोड़ा चिरी करती है मुरी मुरी मुरी मुरी नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा बाले बाले बाले बाले बस बाले बाले तू बाले मैं नहीं रहूंगा ना तू क्या हंसता है